Bonjour à tous et à toutes. Un peu particulière, quelqu'un que je connais qui travaille dans l'agricole et qui m'a fait quelques vidéos. Là, je vous laisse avec ces vidéos-là, des vidéos de son travail. Bonne vidéo à vous.